Hello，大家好，我是秋实，鸡年到了，然后祝大家鸡年大吉。然后呢，本命年的同学记得一定要穿一个小裤衩儿。然后过年了，大家一家人坐在一起，和和满满，开开心心，身体健康最重要。所以祝大家在新的一年里边能够身体健康，心想事成，然后鸡年行大运，发大财。然后秋实在这里祝大家新年快乐。 Hello，大家好，我是蔡料。鸡年到了，祝大家新春快乐，然后万事如意。然后呢，鸡年多吃鸡肉你会行大运的。然后在此，蔡料给你们说一声 Happy New Year，还有春节一定要吃饺子。